И всем привет, ребята, с вами снова Маривав, и это у нас очередная реакция. Сегодня у нас реакция на четкого пацу породин Любимка. И данная стране э, ситуация в мире очень низкая. Э, бушует коронавирус, и все люди просто-напросто погибают от какой-то маленького пизденка. Да. Ну, поэтому четкий Пацу снял для нас пародию. И мы, конечно, ее посмотрим и будем реакции. И будем у нас реакция. Рятувати ці життя, тому ми приєднуємося до соціальної ініціативи Даруй повітря, ціль якої зібрати кошти на 24 апарати штучної вентиляції легень кожну область України. Але без тебе ми не впораємося. Навіть одна твоя гривня може врятувати людське життя. Приєднуйся, не будь байдужим. А ми починаємо. Лайк, постав, постав лайк. трачу свій час на аптеки у пошуках мас. Є мозк нема в нас, а креатив наш не згас. Як тобі, таке діло нема. Сипляй з носу біжить, як тепер далі Файний лікар сказав, це звичайно не жить. Папір для туалету, поміж речки пакетів, поміж нами кілометри, поміж нами два метри. З вірусом на та тетьо бореться наша планета, але безперечним є факт. Ой, все в твоїх руках на Вот, ребята, видите, коронавирус все захватил, весь мир. А, где-то в Украине вот много заболевших, и в России, и в Беларуси, и в Армении, и везде. Вообще, по всей СНГ, по всему Евросоюзу ходит грипп коронавирус. Ну, не грипп, а эпидемия. Я тобі антисептик, я оптиміст, я не скептик. В країні я наче один, в країні ввели карантин. Як щось на вулиці взяв, то не суй ти пальця до лиця. Обіцяй, ковід тебе омине, ти лише пам'ятай, головне. Руки з милами, щоб той вірус пропав І не не не не виходь, будь ласка, друже, зайвий раз з будинку потрать з користю тайм, а не лише в доту грай, працюй чай. і плюси також є, що з- Это, короче, там прописано, ой, пародии, ну, типа, по- как как коронавирус, там, а, что делать дома, когда уже это все бушует и когда уже прой- пройдет. закриті кафе, скайп свіданка тепер зберігає лаве. і навіть якщо твій закрит барбершоп, то нас завжди є батя, підстриже під гаршок. Шок з вірусом нати та тетю бореться наша планета, але безперечним є факт. Все в твоїх руках на уяви перед нами з'явився шанс небувалий врятувати весь світ, просто лежачи на дивані. Прикинь, е, е, е. від скуки плач, плач. не начата Ярославна. Егей, гей, егей. А ще п'ю чай гарячий. Злипай! руки з милом ми, що той вірус пропав. І не, не, не, не виходь, будь ласка, друже, зайвий раз. А, ребят, это еще сказано, ну, что надо делать во время коронавируса, там, руки мыть, там, не прикасаться эм, к ручкам дверным, там, простым предметам, и в лифте, и не здороваться вообще, да. в будинку, потрать з користю тайм, а не лише в доту грай, працюй, навчайся, ай руки з милом мий, щоб той вірус пропав І пол-пол-пол пам'ятаєш, вивчить ти давно хотів англійську, а взагалі на крайняк перечитай кобзаря, не витрачай часу зря. Друже, ти не панікуй, тонни гречки не купуй краще в цей період карантинний проведи час зі своєю родиною. Ну і на канал підпишись. А чого там? Ну і наостанок сюрприз. Те, що ви так довго нас просили. Більше пародій, більше пародій, хочемо більше пародій. Хотіли отримати. Спеціально для вас, дорогі друзі, ми запустили додатковий окремий канал, де регулярно будуть виходити веселі пародії на популярні кліпи. Над каналом працює наша нова молода команда. Їм дуже потрібно зараз ваше підтримка. Ну как, блин, чё чипаться, вы и так же канал создали, чем он ну, дофига? Я знаю, доход там, все такое, бля, у вас, у вас бабок дофига, наверное хоть. Ну а с вами был Марилов, подписывайтесь также на канал, пишите комментарии и ставьте лайки. И всем пока.